doyan ora alah jarne kowe ndek ben wis nglamar ning bank aku nglamar ning bank BCA yo minimal pendidikan SMA lha kowe opo aku lulusan kuliah yo heh piye lulusan kuliah beto Oh iya, kudune iso ya? Kudune iso dipekoki berarti. Heh. Ah, lah semen pekok yo. Heh. Aduh. Piye? Lah ki apa kono enek apa kaya berpenampilan menarik ngono lah. kowe berpenampilan tidak menarik ngene lho. Oh, mbak aku iki saking omeh meh rondo eh meh oh, rondo rondo rondo rondo rondo meh rondo mas tapi ceplosan nih lo ya <laughs> mari ya kulino nih <laughs> enak kau ora tuh kau ya rakitan ngancani kowe ala ya rai soro yang kaya aku ini kyo minimal ya jaket kulit sepatu nih kudu resik ireng kena profesional ora kowe kowe kuwi oh. sarungan lho wis level tok eh sarungan mau ngajak mung kok apa eh bayar Nek kurang matane lho. Ngene iki to. Alah lah. Alah yung, alah eh, yung. Iki dik. Iki dik jenis iki dik. Lho, ane mah. Kayane kan bati kok endi? Ombenane banyak putih bayar kurang. Tamu teh ra ST makna nesu ya. <laughs> Iya iya ya kan tuh ada kaya ngono. Tamu tuane iki dik. Eh, saya sih. Oh, ombenan ra apa iki. Iki lho. Enak. Masa. Yo, rasane koyo enak iki lah. Yo wis spesial. Gorengan wis spesial lah. Oh iya, gorengan ya. Monggo, monggo lah. Ya lah, sik tak ngirim. lah, lek iki kopiku yo entek. Ngomong entek ya. Langsung dijak ta yo. Orang ya. Ora uwe dijak sik. Entekne mbake guys. Masuk. Engko bayare nak tahun baru, nek aku oleh imbak nomor ya ta. Lho ini mbak nomor piro? Aku ngene mbak Raul lah, Hmm. main di rob lah lah lah buka terang buka es ngomong lagi mau nesu nesu ya bocen tahun ini ini lagi bisa yang mana kuy mas mau saiki no nom noman zaman saya orang harmonis yang ini lah ya murni nesu metot lah ya nesu metot met guys story guys story story story nyata nih bukan orang ini iya orang harmonis yang nomor jaman gue lo aku harmonis Ora tuku bangun putih aku minimal lemon sekuwes ya. Sekuwes. Minimal aku lemon oh, sekuwes. Ora oh, Zaman iki masak lemon sekuwes. Hmm, aku nang kafe ya ora kafe ibu-ibu yo. Kafe ngendi? Nang ning hek yo yo. Nang cimah aku prohi malah ngono. <laughs> Iki tuku ning ndi tempemu? Nang Tony iki ono. Hmm. Tony tempe bongklek. Hmm. Oh. Kurang ngono. Lah iya piye tempe regia iki. Kurang kok sik iki lho aku ketemu nyekel dudak rek sing ngono iki kurang Lek, Lek lek lek. Karena mandi le. Ah, ah, apa? Ah. Eh, toilet. Neng apa? Toilet. Neng mandi. Neng toilet. Apa? Eh, apa? Toilet eh Salam itu. Cilik anak. Kemana orang? Kemana orang? Kemana orang? Arwong tadi sengaja nih ngono lo ya. Eh, kalo, eh, eh, kalo, kalo, eh, perapatan lo. Oh, ora sok bayi cilik mah. Kamu sih cilik. Kamu jalan di tempat tuh. Ayo. Iya, wapil kabin cilik kan. Iki gue korek pora. Kok ngompor aja sempet ini. Sumatnya Mbak Udat kok. Mbak oh, <laughs> oh. Udat jelek kok Mas, Mas musik yo ya ora pekal ngono. Aku yo gua kurek siji tok Mas. <laughs> Ah siji tok iki. Tadi. Tadi. Ngene kene kene. Sambungan yo. Wis gak opo. Wis <laughs> gelem paron ro aku ora. Ngopo? Iya aku nantek. Ora aku sih aku. Iki tempe me maksud opo iki? Kandane tempe kota niku yo beda. Lah mani dirantek ra musi lho iki. Mas gopo bae? Ora. Mas tak kecok basir wek. Salah kalau apa? Apa jenenge ya? Ya wis karo taune lah wis apa. Iya. Oh iya kan do bodi murke kuwi. Ora iku. <laughs> Tak kira wis lali. Tak kira Aku jenenge kan dalan jebang. Ora ora. Iki wis wis Ora ora. Ora hmm, iso. Ora iso aku. Aku mau bawa omongan iki. Bocah omongan opo nek mau enek wong lewat mesti mbok kongkon to mau. Yo umurku aku yo jujur wae. Wes mbok. Alah koyo bentukanmu yo. Apa yo? Kok boten dong? Hah? Ora aku. Kulo sudah tak kata lho teng mriki lho. Masalah ora aku wis leren. Ini lho oh, ora aku wis leren. Cuma dengan tadi naik surya. Hmm, ngono. Jadi surya ya ya. Ben udan. Udan. Lho malah udut suryane, malah bojo murkene. Aku ra udut lho. Ingat eh, tapi marah aku atuh Eh, Tapi aku apa sih? Racun. Ini tak racun itu. Ini semua joy mesti. Iki bilang kandung ini ya. Iya toh. Ayo. Ini berarti ini berarti mana tuh? Mantu kan juga. Gula lah. Mantu bintu di. Wih, hmm. eh, wih, pengapanan doa. Iki aku ya wes dang anakku bayar SPP. Pun dia anak. Hmm, wih, gula anakku pintu. <laughs> Peter lu angkat. Oh. celoro juga ke panti asuhan. Celoro ini ke bu Cici. Iya, celoro ini anakku. Nah, gue ini dang bang bayar. Kan gue rada bayar, aku joko teko. Aku yang guna no mas, mas anakku yoke lah, yoke pengen mas. Ayo, gue ini dang utang dang bayar. Ya gak utang dang bayar. Tapi gak eh. gitu ya mas. Hmm? Ditirung enek. Orang mungkin orang yang gagang sukses, enek leh musik, enek pegawai anyar, ya toh. Iki di training toh. Mas, dang. Ne ha detto che fatevi la scusa elo. Che apa mah? Bapane patang. Membakar lemah. Ati lise lo. Nyoba bukune malah katate to. Oh. <laughs> Sak yuta 850. Oke, meneh aku. Lah lah lah sak yuta 850 iki kelali terus kok. kan jelas mangatus banget. Kalah ra mungkin. Oh iya bunganya sekitar persen. Nah, bunga kuwi akeh makane kita dibayar. Bang Ucet apa Bang Bang Tut? Hmm, jangan dibayar yo. Kopi ini enak, Mas. Hmm. Kopi. Ora ngerti kok. Ngebot kok jebuk apa sih? Masa dibayar utange. Eh? Aku kadane nggone Mbak Dir ya, nggone Mbak Anu suwen. Suwen ning kene. Projo tulung keringanan lon. Ora iso. Sesuk lama kebayar setengah. Deco. Nggih, nggih. Mas, mending ngono. Lah ngono. Oh, tekan Mas iki ya, mending ngono ya. Mending ngono, Mas. Nek ra ngono, ora dibari engko malah. <laughs> Oh, oh. Besok bare 500, kudu 500. Iya, di 500. Sudah 500 aku gak. Iya. Ya, 500 ya. Kopi iso iso iso iso. Bar gak enek sak rombongan teko genah. Nah, iya. Kalau oh, apa, apa biasanya enak sih ini? Enak. Oh, berarti pesennya akeh, kudu lah. Oh, enak ngasih lano paling ora. Aku arep nggone Pak Dar ning kedai santai lan narik isik. Nggih, Pak, titip kene sik ya. Oh iya iya iya. Ha, lu kan lu kok Heeh. Iki tempe lagi tak iki Mas kan mau. Oh, Kan dua siji tak parah di kowe lho kena gemangan seminggu ya ya semono bali ya Kan di ngerong tente mas ya? Nah, Ini tempe dia ingin berarti? Orang, orang, orang kusik tok. Ini kan tetep ya kesehatan tetep utamakan. Dua sawa, ngentek ini saya balik. lagi emang tak rian alam alam mas. Nah, Jangan bari kita pundi bari. Takok nah, meneh. Lah iya, ane Mbak Dia ngerti cedak iki. Ya Mbak Dia kayak tutup no. Ngalah, oh, iya. kok tak dodoki buka. Oh, terus warung apa Mbak taune ngono kuwi. Piye hmm. Mas, musik jarang nyanyi bisu tok enek cangkeman ya, Mas. Lah pripo jarang nyanyi Mas te ngomong to. Request Mas tak garap. Request Mas. Wis to, aku nek pake nyanyi yo nyanyi. Alah, mbok wis wis kok. Bali sik rasa karo yo. Iya, iya. Ati-ati yo, Lik. Iki sekali bahan ya, lah yo. <laughs> Iya, rat khusus Bang Ucet. Anu Om, ku nek enek lowongan ya Om ya. Ah, siap. Pel ngepel apa nyapu nang ya belum Om. Iya, iya. Ya, Dik. Asa kok oh, ngene. Oh, oh, bukti ya bukti mangsamu. Ya, barisnya ya. Oke, ya. oke. Ke atas Om. Piye? Piye ya? Piye sok ra dikit dibayar gua apa? Eh, tak ada ri. Gua ya, Bang. Sesok itu. Piye, piye, sok piye? Dibayar mumat. Heeh. Esok dah. Dilah tenggo. Ya wes ulis. Ah wes ulis. Tenggo sing enek wis duduke kan. Ah, ah, ah. Terus Wes dilah anu, Mancing. Mancing ya lah. Kowe melu rasuk. Melu ra. Aku tanggapan nih. Ah, tanggapan apa? Tanggapan Apa aku anu bertanggapan langsung bablas mancing. Ah, ya ya oleh. Kok tasku tak isine mancing. Ah, oh gitu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Heeh. Aku paranono tapi. Iya. Gampang. Lah ketoke kaboke nggih, aku nanter motor nggih. Lah Dan nyopir wis ra tak tukoke rokok, ra tak tukoke wedang. Lah eh, iki ra peka belas kok. Ketoke kabok wong iki. Kabok kabok. Piye? Anu ki lho, nang Facebook ki lho. Ha iya. Ndi sapa nang Facebook sapa? Sesa iki dhewe mancing nang pantai ki lho, sik Nah iki lho. Jenenge pantai Ngelamboron. Sabron. Ngelamboron. Oh, ngelamboron. Yo yo yo. Pokoke semene-mene. Dene piyan to? Dene piyan. Nek mancing sasi. Ya iya ya. Bandar dhewe iso ngindari bang mayu wae. Kira di pit ngene lho. Nah, jadi gampang aku tak nggak ada STNK aku itu gampang. Apa dia pit itu? Ya harus tanggung tahu gak? Pit tahu gak ini gak ada punya lah rondo. Kue meter mana? Melu melu. Kenal lo? Aku para rondo. Bapak Rani sih su. Eh, melu kenal ah. orang. Melu. Andi. Pasti tanya lo. Aku dua ratus dua lagi ini kyo. lah murah kok kuwi kowe eh, ben dolan aku tak jak omahku paling wetan lho perbatasan Jawa Timur Mas lah lah oh saya keblabas lah santai lah nek mau mantar ya gur tak bayar 50 ini bali sih 50 ah lah lah kayak kok murung iki mbok bayar kok kene gur 75 lah piye kok Mas tangane 50 tobok Aja ah, nek makan yo. Wis sing medeng yo, Mas. Wis sing medhek. Jajane 75. Heeh. kene ado. Iya. 100 ngono 100. Yo yo lah ngopo lah 100 lah. Wis nek 100. 100. Iya 100. 100 100. Iya. Tapi yang isine 0. Benar iki. Apa? Urane sing dibrok nyanyi. Wes kok suwe ning dhewe mbahas rencana sesuk iki lho. Lah iso sedhi rencana-rencana kira sudo ngomong. Kandani sesuk to. Heeh. Jam 4 ae esuk ae subuh. Yo subuh terus. Salat sih. Salat sih. Baru salat to iki warunge ditutupi nggo terpal. Heeh. bret bret bret ketutupan tebal ya terus terus oh nggih monggo mas wes nyelon nek tamu to oh, oh request musik ya mas nggih nggih anu pesen apa iki enten es teh kapal api lawu susu lho anu es teh es teh mas apa karo sing paling favorit to oleh oh iki sing paling favorit niku serai jeruk naskar mie lu jahe 2000 yo anu he eh, bingung aku es teh nek lho kiri es teh <laughs> Masih ngeteh tok, Mbak. Usah dua teh kowe. Niki tes segone Mas. Kironan iki, Mas. Mangatusan lho karo Yo. Pak Timbom nek ning kene wae. Apa? Nek ning kene wae rondo-rondo. Bar iki rondo tenang wae. Iki kok bar kok pengajian ora tanggo sarung ngono iki. Hah? bar pengajian? Bar layat. Bar layat. Oh, sapa sing nek anu kedok? Sendoke gede nang ning to. Oh, rondo cilik iki lho. Ya wis enake lah. Cah cilik wis cilik wae. Ya. Ate yo, Mbak. Iya, iya, gaweke. nyanyi urung jok iki piye to era omahku adoh mas nyanyi urung jok omahku adoh la oh, la cilik kok ngene lek aku mbek mlebu teko kene to wis bebas ki no sing barang ora ah, mas mas iki jok opo Kompone, kasake wae, sing. Yo, arek teh, kopi, lawu, susu, sajen, serai, kopasus. Jok. Jok montor. Mate <laughs> jok montor kok ana motor kok ana. Genti es teh. Es teh. Seret banget hawane panas ngene. Gelas cilik ya. Gelas cilik mas kok kancane iki lho. Lah ya wis lah. Mas sing ngamen-ngamen iki. Ora kok sik iki lho. Wong kuwi kok. Apa? Lan simbah. iya, liane sing cekel gitar abot iki arek cerigis lho ya. Ayo cerigis wae, res opo opo sing kasih bapak das das. Ayo ngono nyepeleke simbal. Kaya ngono jare les simbal nang Korea. Simbal Korea. Simbal telung sasi nang Korea. Engko itu anu opo nang Korea? Eh, kok Korea iki? Lho ya, Mbak. Kok Korea wong saiki? Ah, anyar ya. Anyar lho, asal gadeli. Jalo, wis tak wis tak ceng lho. Kok aku ngene to? Apa? Sing Wong sing kemo to? Tak aku to. Sing dheweke to. Mosok ketan. Tak bae cilik mati men. Jok kopi. Ampun legi-legi. Kemo anu. Cah kemo nang kamar mandi, Mbok. ora bali kok kesentar ya ngising ngising paling lha iki wah lara tak kira kesentar le le iki lho goleki wong sori sori sori sori sori ora sori sing iki lho wak cak bayi ra nek dikoyo ora sopan iki nggih pal ora sopan om grek iso ya ya amit wis ben karep ini sopan iki Terus di sini ada demo, ini demo asu. Ini asu. Mungkin sih nanti maling ya lu. Sing paling kecekel maling tau, kecekel maling. Bener, lapak ya. Kasih kecekel maling kelaten ya lu ah, ya. Ayo. Ayo bayi maling apa? Maling apa? Jadi dia ngomong aku. Ayo. Untuk rabu. Rabu. Rabu. Rabu. Rabu. Bah. Apa? Ini kan cakwe teh belas cilik, lantai ngobrol gede. Belas cilik lah ya. Kowe iki lho nek kamu lek kancamu cilik sangen awakmu kuwi. Kowe cilik no arek cilik. Eh, wes, wes. Ah, lah lah. Apa? Iki nyelani jagonganku manji mau tekan ngendi lemah. Ayo, di manji kok. Lah iya iki piye ta? Yo gas aku wis lali piye wonten nggo sulis. Iya sampe sampe tutupan gue ya. Lho to ban hmm. buta gondrong kae mau ta? Lah iya. Lah kok gentekan kene. Kok tutup? Kok tutup? Aku bisa, aku bisa. Ya, ya. Rupanya sih kayak bal basket rambut. Ini <laughs> rambut. ambil janji kirim musik-musik musik wae jagungan-jagungan cewek lagi lho coba nih aku ini dinbok dinbok facebook karo mbak Sri Dari kejak dolan aku ndak Sri Limbo? Sri Limbo kita ngene lho. Oh alah yo nek sampean foto profil iki. Ya, ah, tak tutup belum nek petek ana. Bisa iki lho. Eh, alah alah. Eh, alah eh, gue tak pengen. Sri Limbo mantap. Mas. Apa? Kapan jenengan pripun to ni? Lah pripun? Wedang kopi banyune adem nang pas tok iki. <laughs> Hmm? Ah! Tak nyira gua gunanku tak Mas, baik gunane barang toh. Oh iya lah, baik pokok Mas. <laughs>